Ik ben Joke, ik ben 46 eh, jaar nu en 12 jaar geleden hebben we een feestzaal overgenomen. Eigenlijk komen we al twee uit een totaal andere sector, maar hebben wij van ons passie ons beroep gemaakt. En ik sta in de keuken en een man doet de zaal. En eh, samen lukt het wel. En nu na 12 jaar feestzaal hebben we een cateringzaak. alleen hebben we ons catering uit de feestzaal genomen en we hebben een tweede zaak gestart voor de catering. Lekker Oost-Vlaams is voor ons Heel belangrijk zijn een heel duidelijke eh, website. Wat ik heel goed vind, zijn er ook recepten op met producten van de lokale handelaars. Waar dat iedereen iets kan terugvinden. En wat dat voor ons als eh, zaakvoerder in de horeca belangrijk is, is dat ehm, Lekker Roos Vlaams controleert ook de producenten. Dus je zit ook altijd wel 100% zeker dat er met goede, correcte en eerlijke producten werkt. Eh. Voor ons dan als handelaar met lekker Oost-Vlaamse streekproducten werken is ook belangrijk omdat uiteindelijk eh, gesteund de lokale handelaars. Korte keten, wij zijn ook duurzaam keteraar, dus korte keten is voor ons ook heel belangrijk. En eh, we zijn eigenlijk wel fier dat we kunnen meepromoten ons eigen erfgoed. Zien wij een verschil in ons klantenbestand door ambassadeur te zijn van Lekker Oost-Vlaams? Wat wij van onze kant wel zien, is omdat wij lekker Oost-Vlaamse streekproducten eigenlijk wel enorm promoten, is dat onze klanten mee zijn met het verhaal. Dat maakt hun warm en het is eigenlijk een verhaal dat bijblijft. En op die manier blijven wij de klanten mee en komen ze terug. Dan, eh, en dat is ook een belangrijke, want naar bedrijven toe, naar particulieren toe, geven wij altijd mee dat wij met Oost-Vlaamse streekproducten werken. En eigenlijk, de tijd van vandaag, vinden mensen dat wel aangenaam en meer en meer belangrijk. Dus ik denk dat ik daar wel ja op kan antwoorden.